我是雅云，各位参赛者的同学们呢，加油哦！我觉得经营社群呢，没有真正的唯一的方法，做自己就是最好的哦。祝福大家比赛加油！